I te aura ka totoa. Ka aere ua raoa. Ka aki i te au ko ratou tukeke. E nga tohoro maroiroi teia. Me akiaki me ta ra ua rakou. Koia e te manea e te maata. Ka oki mai rāua e ka okooko i tā rāua au kai uara ko Meitaki i te pae e te mataara. I te au rā ka toto ka moni ua rāua. E pērā katoa ka māne ua tā rāua au uara kau.